油断してたぜなんだねえぞ油断してたぜなめんだぞ

そろそろ終わりにするか Yeah! Hunter! その痛みが私を強くする終わりだ 愚か 戦士交代だ がき者が逃がすいい力を見せてやるもう一丁逃がす打ち込むうさく私に乗るな一丁オーガ俺だ俺だ 調子に乗るなお前がなんな終わりだうんくらさくらさ調子に乗る 力を借りずとも俺は勝つことができたんだからな Get ready! Let's go! けやろそこがどうだキュー負けないこっちだひょどうだよしどうだどうだ

終わりじゃん

ー

出番だ嫁ならどうなんてこった見えてるぜ 孫悟空ガスだ nada. さあいよいよ俺の出番だ

だ Let's go. 調子に乗るな終わりだの力を見せてやる調子に乗るないうファの怒りを味わえ